असलकुम मेरा नाम है मोहम्मद अनुज और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्लान वर्सेस जॉम्बिस को कैसे हैक किया जाता है प्लान वर्सेस जोम्बिस को मैं पूरा हैक करके अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपने चीट इंजन डाउनलोड कर लेना है और उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद आपने प्लान वर्सेस जॉम्बिस को डाउनलोड करना है अगर आपके पास प्लान वर्सेस जॉम्बीज नहीं है तो उसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जेट इंजन का भी लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा सबसे पहले आपने जेट इंजन को ओपन करना है उसके बाद आपने प्लान वर्सेस जॉम्बीज को भी ओपन कर लेना है जेट इंजन को ओपन करना है ये आपके पास इस तरह का ये प्रोसेस बटन नज़र आ रहा होगा जेट इंजन में आपने इसको ओपन करना है इसके बाद यहाँ पर ये आपके पास प्लान वर्सेस जोम्बिस गेम है यहाँ से आपने इसको डबल क्लिक करके इसको सी डिजाइन के अंदर ओपन कर लेना है अब इसके बाद यहाँ पर आपने स्टार uh, गेम करनी है ये स्टार पर क्लिक करना है यहाँ पे मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 150 वैल्यू है इसलिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर 150 वैल्यू टाइप कर दूँगा और नेक्स्ट चैन कर दूँगा इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ओके अब मेरे पास वैल्यू 50 है इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू 50 ये अनलिमिटेड सन को हैक करने का तरीका आ रहा है ये यहाँ पर मेरे पास वैल्यू फिफ्टी आ गई अब मैं इसको नाइन नाइन नाइन ज़ीरो इसके बाद यहाँ पे इसको एक्टिव कर दूँगा सो मैं यहाँ पर रहूँगा ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा है रिचार्ज अब मैं यहाँ पे ज़ीरो रिचार्ज करना चाहता हूँ यानी कि मैं इस पर ये अपने आप जो रिचार्ज है ये ना हो इसके लिए मैं आप, आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है आपने चीट इंजन में ओपन करना है या मैप आपके पास मेमोरी व्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपने इस मेमोरी व्यूज पर क्लिक करना है इस मेमोरी व्यूज पर क्लिक करने के बाद आपको एक एड्रेस मिलेगा वो आपने टाइप करना है यहाँ पे कोई भी यानी कि राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा होगा गो टू एड्रेस यहाँ पे आपने एक एड्रेस टाइप करना है वो एड्रेस ये है zero zero four eight seven two eight C इसके बाद यहाँ पे आपने ओके करना है इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसको चेंज करना है इसको डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे आपके पास वन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने लिखना है टू हंड्रेड वन की जगह यहाँ पे टू हंड्रेड उसके बाद फिर यस इसको यहाँ पे क्लास तो मिनिमाइज और यहाँ पे आप जितने चाहे सामने उठा के रख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि आप इसे रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब सिर्फ और सिर्फ यह है कि अब आप चाहते हैं कि एक हिट लगे और जोम्बी ढेर हो जाए अब एक हिट लगेगा और जोम्बी बाकी ढेर हो जाएगा इसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है चीट इंजन में आना दोबारा मेमोरी व्यू पे क्लिक करना है आपने और इस पर आपने ये गो टू एड्रेस पे क्लिक करना है गो टू एड्रेस पे जाने के बाद आपने पहला एड्रेस है इसमें तकरीबन चार किस्म के एड्रेस दिए जाते हैं पहला एड्रेस ये है zero zero five three one three zero F ये टाइप करके इसको ओके करना है अब इसको जो स्टम्बल करना है आपने यानी कि इसको आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है यहाँ पे जहाँ पे सब के आगे ये ई एस पी के आगे जो ट्वेंटी है प्लस के साथ ख़त्म कर देना है और इसके बाद इसको ओके इसको यस करना है और इसके बाद दोबारा एक और एड्रेस गो टू एड्रेस पे क्लिक करना है इस पर आपने एड्रेस देना है zero zero five three one zero five three ये टाइप करने के बाद आपने इसको ओके करना है ओके करने के बाद आपने इसको भी चेंज कर देना है ये सॉरी तो यहाँ पे डबल क्लिक करके जहाँ पे ये जे ई e लिखा है यहाँ पे आपने जे एम पी लिख देना है यहाँ पे इसको ओके कर देना है ये यानी कि कॉपी कोड जो है ये चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपने तीसरी वैल्यू देनी है राइट क्लिक करना है कोटोडेस पर जाना है तीसरी वैल्यू देनी है zero zero five three zero zero five three one zero five A उसके बाद इसको यहाँ पे ओके करना है इसकी जो वैल्यू है आपने इसको डबल क्लिक करना है इसकी वैल्यू को आपने चेंज कर देना है चेंज क्या करना है यहाँ पे आपके पास मूव लिखा हुआ होगा आपने मूव की जगह यहाँ पे एस यू बी सब है इसकी जो ये ऑपरेशनल कोड है इसको चेंज कर देना है इसके बाद एक और वैल्यू है उस यानी कि गो टू एड्रेस पे जाना है उस इसमें आपने वैल्यू देनी है zero zero five three zero C A one और उसके बाद इसको एंटर कर देना इस पर आपने इसकी जो वैल्यू है इस पर इसको चेंज करना है यानी कि डबल क्लिक करना है और इसको चेंज करना है यहाँ पे आपके पास एस यू बी लिखा हुआ है इसको आपने एम ओ थ्री पे तब्दील कर देना इसके बाद से ओके इसको यानी कि अब ये अब आप देखेंगे कि जोम्बी को सिर्फ एक ही हिट लगेगी देखो एक ही हिट लगी है और जोम्बी ढेर हो गया तो अब मैं आप लोगों को कॉइन हैक करने का तरीका कार बताता हूँ कॉइन हैक करने के लिए मैं जो यानी कि करूँगा तो ये होगा कि जितने भी कॉइन आपके पास आएंगे वो आपने उसके हिसाब से यानी कि दस के हिसाब से वैल्यू आती है आपने दस के हिसाब से वैल्यू नहीं डालनी है बल्कि एक कॉइन लेंगे तो वो एक कॉइंट होता है अगर कोई गोल्डन कॉइन आ जाता है तो वो पॉइंट पाँच पाँच कॉइन का यानी कि एक कॉइन होता है डायमंड जो होता है वो होता है सौ क्वाइन का एक क्वाइन अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यानी कि जैसे क्वाइन आते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे शो कर रहा है ढाई सौ क्वाइन ये मेरे पास ढाई सौ नहीं पच्चीस क्वाइन है यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा ट्वेंटी फाइव और इसके बाद यहाँ पे न्यू स्कैन और नेक्स्ट स्कैन पे क्लिक कर दूँगा इसके बाद यहाँ पे यानी कि जैसे ही मेरे पास वैल्यू चेंज हो जाती है उसमें मेरे पास कॉइन मटेरियल भर जाते हैं ये देखें अब यहाँ पे मेरे पास हो गया ट्वेंटी सिक्स वन यानी कि मैं यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स वैल्यू को टाइप करूँगा ये देखें मेरे को ट्वेंटी सिक्स वैल्यू यहाँ पे आ गई है मैं यहाँ पे लिखता हूँ nine nine nine nine nine nine nine nine यार जितने भी मैंने वैल्यू लिखी वो यहाँ पर आ गई मेरे पास अब जो इसकी मुसलसल वैल्यू होगी वो मेरे पास उतनी ही यहाँ पे शो करेगी ये ये इसकी टोटल वैल्यू है जो मेरे पास यहाँ पे शो कर रही है अब मैं आपको को बताने वाला हूँ कि आपके जो प्लांट्स हैं उन्हें कुछ भी ना हो यानी कि जो भी उसको खाता रहे खाता रहे लेकिन आपका प्लांट्स जो है वो ख़त्म नहीं होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है मैं भी अभी आपको दिखा देता हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ सुरन ये मेरे पास वो प्लांट है जो कि खाए जाने पे ख़त्म हो सकता है अब मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा चेट इंजन में और यहाँ पर आने के बाद मेमोरी व्यू पे क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ गो टू एड्रेस पे जाता हूँ और एड्रेस देता हूँ zero zero five two F C F zero फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ठीक है अब मैं इसकी जो ये ऐड वाली वैल्यू है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा है मैंने यहाँ पे ऐड की जगह यहाँ पूरा का पूरा एन ओ पी और इसे यस क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गेम में आ जाता हूँ ये भी जितना भी मुझे खाता रहे ये देखें ये खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा लेकिन प्लांट को कोई नुकसान ही नहीं होगा जब तक हो सके उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन वो खा नहीं पाएगा उसको मैं यहाँ पे जितने चाय रख दूँ तो काम में है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्राण वसी वम्बीज को हैक करने का चीट इंजन से ये बहुत आसान तरीका और अच्छा तरीका है आपको ये तमाम कोड मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप इससे वहाँ से कॉपी करके भी इसको स्टम्पल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को इसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं मैं आपको एक फ़ाइल भी आपको मैं दे दूँगा टोटल यानी कि उस पर हैक का तरीका कार भी है आप इसका ट्रेनर वगैरह मत डाउनलोड किया करें ट्रेनर में बाद वायरस आ जाता है होता है इसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैक वगैरह भी हो जाता है तो मेहरबानी इसका ट्रेनर मत इस्तेमाल करें और इसको मत डाउनलोड किया करें इसको हैक करना है तो सिर्फ चीट इंजन से ही हैक किया जाता है थैंक्स फॉर वॉच लाफि